ನಾವು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ನಿರಾಳವಾದರೆ ನೀವು ನಿರಾಳರಾದರೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಿರಾಳತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ತಳಹದಿ ಇದೆ ನೀವು ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆನಂದ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ತಳಹದಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರಸಾಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರಸಾಯನನ ಕಳಪೆ ರಸಾಯನನ ಅನ್ನೋದು ರಸಾಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೇನೆ ನೀವು ನಿಮಗೇನೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಸವಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ರಸಾಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ ಜನ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸವಿಯಾದರೆ ನೀವು ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ ಸವಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕಾಗೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೇನೆ ಆನಂದದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಆನಂದಮಯವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆನಂದದಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಸಂತೋಷನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆನಂದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟನ ನಿರ್ಧರಿಸೋಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಬದುಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸಾಯನ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಹಜವಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸಾಯನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಯಾವ ಥರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಾನಾಗೇ ಆನಂದದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಿಂದಲೋ ಸಂತೋಷನ ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿರಾಶರಾಗ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆನಂದದ ರಸಾಯನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ